Всем привет, ребятки, с вами просто канал. И видишь, видео так долго не было. Просто я немножко ленивая попка. Привет. Так, давайте поиграем в э, Майнкрафт называется игра. Погнали. Смотри, как у меня уже дом тут стоит. Смотрите, ребятки, у меня уже такой вот двухэтажный дом. У меня тут на две комнаты делится. Первые снизу два этажа, ой, две комнаты, а сверху тоже синие. Это все уже, ну, один, одна комната. Кстати, я сейчас играю, смотрите, в читерском Майнкрафте, у меня все есть полностью. Оружие. А напишите в комментариях, чего у меня тут нет, давайте поставим. Хотите продолжение рубрики Майнкрафт? Давайте поставим 5 лайков можем набрать. Я думаю, мы сможем. Еще раз извиняюсь, что так долго видео не было. Смотрите, ребят, видите, э, сразу у меня после дома. Сейчас я вам покажу. Смотрите, сразу у меня тут за домом. Какая я? Это я все динамитом называл. Прикиньте. Я там упал. Что-то у меня там произошло. Там какая-то овечка сидит, смотрите. Видите? Погнали, короче. Тут еще летать можно, но я не люблю летать. Это прям суперское читерство. Вы скажете, типа иметь блоки это не читерство. Ну да, согласен, это тоже читерство. Ну, у меня там салюты. Так, кстати, то, что я снял видео в школе, если хотите тоже на нем положение, наберем на этом видео 5 лайков. Я забыл там сказать. <clears throat> кто не смотрел, ссылочка будет в описании. Смотрите, когда далеко отходишь, дом мой видно только по синим блокам. Поэтому я стараюсь далеко не отходить. видео у нас еще две минуты идет, довольно долгое видео. Если раньше я снимал игры, то давайте на этом видео наберем 3 лайка, я поставлю вам, помогу. Там еще Тим Джавет оттянется, и может кто-то из вас поставит. Поэтому что вам, один лайк поставишь, тяжело. Ребятка, знаете, почему я сделал дом именно тут? Потому что у нас тут есть сразу лава. Там, кстати, у меня... Кстати, я когда хожу в эту комнату, я вам покажу. Видите, то, что есть э, кирпичей комната? Давайте покажу сейчас. Ой, о боже мой. Не люблю падать в эту яму. Давайте я поставлю на паузу, когда я уже вы... Давайте я продолжу снимать, когда я уже вылезу из этой Все, ребят, я вылез. Смотрите, пошлите в мою комнату. Да, у меня, кстати, дверь открыта. Погнали. Смотрите, видите, я тут все заделал. Разве что сундук стоит ни на чем и этот верстак и печка. Кстати, сундук тут какой-то уже странный. Я еще тут таких не видел. <sighs> Я там упал в яму. Тут у меня водичка близко к домику. Поэтому я так не поставила дом близко. <clears throat> так вот тут у меня лес близко. Ну, короче, мне меня тут все близко, удобно мне тут. Поэтому я тут дом себе поставил. Вот. Я далеко стараюсь не уходить. А, это мои блокерши остались. Так. Давайте еще в какую-то игру поиграем. Так, погнали теперь в... Что еще давайте. Газовая кружечка хорошо. Хотя... Вот так вот я поставлю. <clears throat> Сейчас у меня загрузка идет. Давай я поставлю паузу, потом кручу, когда уже загрузит. Все, ребятки, она у меня загрузилась. Погнали. Я сейчас, кстати, тут не Ой. ребятки. Не там. Я у меня схватил, что я камеру. Что не правильно. Я еще это приложение, ну, до конца не научился, конечно. Погнали. Я тут это новогодняя версия. И недавно прям скачал. Ты моего друга а он э, у него, короче, на телефоне есть такая игра, то что какая-то бабушка, которая убирает психушки. В английском какое-то название. И мы соревновались, кто дальше выживет с Витем. Ну, я с а он с своей бабушкой, потому что у нас на выиграла. Я вообще думаю, что этот сад это... Знаете кто? Не знаете? А я вам скажу. Это внучок этой бабушки. Сто процентов. Постоянно какой-то Прям. Ой, блин. Мне кажется, что не, что Привет. Давайте, последний раз. Если сейчас не выиграю, то в другую игру не играю. Не буду палить. Ну, лайк тоже Давайте не буду комментировать. Просто поиграем. Боже мой, там сундук был. Погнали, ребятки, играть в Слезарева. Хотя видео-то уже такое долгое выходит, 7 минут. Я, кстати, уже начал ну, долгие видео снимать. Мы э, сейчас ну рекорд по видео, это то, что влог в школе день первый. Кстати, завтра не пропустите, завтра тоже выйдет видео. Второй день уже будет. Кстати, у нас в школе потом когда мы сидели на уроке после того видео, э, ну, когда я его уже перестал снимать, э, у нас на уроке в коридоре какой-то очень громкий шум был. Я уже <laughs> догадываюсь, кто это. Наверное, тренер все-таки хлопнул там без нас. Погнали, слезали выиграть. Что мне не включается. ладно. Ну ладно, давайте тогда в мой дом. Что там, он уже выспался? Я его спадки положу. Сейчас он уже должен выспаться. Так. Ладно, если хотите продолжение рубрики игры, то ставим лайк и наберем 5 лайков. Всем bye-bye!